Buongiorno amici, benvenuti a Quaderno Divino, oggi facciamo una puntata diversa, speciale, siamo in una biblioteca importante in centro Torino, eh, si chiama Vino Lento e vogliamo presentare un vino molto particolare, eh, chi ci presenterà questo vino? Enrico, Enrico come stai? Grazie di accoglierci Grazie qua oggi, raccontaci. L'azienda si chiama Inver Pasquero, eh, condotta da una coppia mista, lei è tedesca, un'infermiera tedesca dedicata al biologico e lui è un contadino di Priocca, lavorano in biodinamico ormai da tanti anni e questo è il loro vino secondo me più particolare, più, più stravagante, è a base bracchetto in prevalenza con un po' di barbera, bracchetto ovviamente vinificato in secco. Ottimo. E, ehm, altri vini di questa azienda? Loro sono dei grandi barberisti e poi fanno un ottimo nebbiolo in versione langa nebbiolo e nebbiolo d'alba, a seconda delle due, dalla vigna di provenienza. E ehm, si possono anche assaggiare questi vini? Certo. Ah, allora, ok, proceda. La domanda è sorge spontanea. Esattamente. tre dosi da degustazione senza... Assolutamente sì. E la giornata è lunga. La giornata è molto lunga. Poi noi non siamo molto amanti del prodotto. Sì Cosa possiamo dire di questo vino Antonio Enrico? Ma, guarda, questo vino fondamentalmente, come direbbe un noto comico, è rosso. <laughs> Poi a Enrico che sicuramente è più addentro il prodotto. È un vino limpido, eh, nel bicchiere mm, si muove fluido, un vino eh, leggero e molto piacevole. L'analisi sul colore non c'è problema, è la cosa che colpisce subito personalmente il naso, che è veramente particolare. Veramente. Perché esce l'aromaticità di un brachetto in un vino esatto. terribilmente secco, adesso lo assaggeremo. Sì, sì, sì. Il, naso, il, naso, il, naso, ti cattura, quindi come ehm, i produttori che sono appunto italo-tedeschi, anche qua abbiamo un connubio fra due, due uve, esatto, due uve, due uve decisamente differenti. Andiamo all'assaggio? Andiamo. Effettivamente quello che, la curiosità che ci, viene da, che ci è venuta dal, dal, diciamo dal, dal naso eh, viene confermata, confermata, in bocca. È comunque un matrimonio e abbiamo diverse è sensazioni. Riuscito, molto, molto, molto, molto, molto, molto, Della, della Barbera si sente la, la grande acidità sì. e poi c'è un riferimento importante al territorio secondo me perché eh, nonostante sia un vino così profumato che magari ci porta ci potrebbe confondere portare sì. non so, verso terre da schioppettino o qualcosa di simile o un tintilia molisano, in questo caso il terreno del, del, della, del roero viene fuori... Ragazzi qua è una lezione di geografia, il, il, signore è preparato, ci ha fatto fare un giro dal Veneto, siamo scesi in ah, Molise e siamo a tornati... Tutta velocità. A tutta velocità, c'è il mal di mare. È un vino pericoloso questo è un vino molto pericoloso. Vino, nel, i, nel buon senso della parola. I tedeschi, I tedeschi, questi vini li definiscono Strunzwein. Scusatemi per la licenza eh, poetica. Scusate la pronunciazione. Bevibilità secchi. Ragazzi. E Enrico, e, e considerando le caratteristiche che ci hai descritto prima, come va l'abbinamento? È un vino da bere all'aperitivo, in un pomeriggio estivo, anche un po' fresco, da abbinamenti abbastanza ardui. Portato anche, portato anche, a temperatura effettivamente un pochino più fresca e io lo vedo alla grandissima con un tagliere misto salumi e formaggi assolutamente sì o anche su delle verdure qualcosa a base di tonda acciuga secondo me non, uh, eh, un antipasto piemontese, qualcosa così, non, non, lo, non, non sono affatto, sì. Il formaggio e l'affettato e, e, qualche abbinamento su, sui nostri grandi antipasti piemontesi. Torno... Quindi è da, è da, preparare in un momento di fretta, si fa con questo vino un sì, tagliere. Non richiede grande avvinamento, non richiede... Perfetto. Eh, no, richiede, l'università richiede grandi quantità, presumo. Richiede grandi quantità. <laughs> <laughs> Perché invita, invita la beva, scherzi a parte è veramente un vino che invita... invita sì, è, è, è straordinario. Quanto costa? In cantina si trova a poco più di 10 euro, tra i 10 e i 15 sicuramente. Ottimo rapporto sì, qualità-prezzo. straordinario. Poi per un vino abbastanza eh, senza eguali, unico, perché in pochi fanno il bracchetto secco e in questo caso questa... È molto particolare. È vero, è vero. Antonio, abbiamo fatto colpo di nuovo e quindi solo ci resta ringraziare a Enrico per la, la due cose, ospitalità. Due cose, per l'ospitalità finalmente abbiamo un tetto sopra la testa, ero stufo di stare in mezzo al giardino. L'autunno ci, ha, <laughs> ci, ha, chiesto un tetto. e, amici eh, dovete venire a Vinolento, via Corte d'Appello 13 Torino, qui troverete questo vino e tante altre sorprese e non solo italiani, quindi siete invitati. Di nuovo grazie Enrico, grazie. Antonio, salute, salute, alla prossima. Cin, cin. Ciao amici.